如果你有一个亟待解决的问题，头脑风暴是一个能为你提供一两种解决方案的好办法。顾名思义，头脑风暴就是通过大脑的神经通路来展开风暴，可以迅速并且直观地挑选出很多想法。最好和一群不同的人一起开展，这样你就可以和他们不同的头脑一起探索，这会产生更多的想法，也可能会出现新的解决办法。 在你展开头脑风暴之前，需要确认你要解决的是正确的问题。爱因斯坦说过：“为了解决一个问题，我会花上五十五分钟来定义这个问题，然后再花五分钟解决它。”蒂娜·齐利格是一位著名的研究创造力的教授，他教导我们通过重新组织问题来定义问题。举个例子，你可以简单的提问“为什么”，比如。 你为了你妈妈的生日派对而开始头脑风暴。你可以问：“为什么我们要举办生日派对？”你可能接着就会意识到，我们这样做是为了让人们感到自己是特别的。然后问：“我要怎么做才能让我的妈妈感到特别？”这时候可能会出现一个完全不同的想法。一旦你定义了真正的问题是什么，就可以开始了。 这里有三种方法：引导式小组头脑风暴法。首先找到几支记号笔和白板或者一些便利贴，然后邀请参与者，这些人会充当你的大脑。建议公司老板、老师或其他权威人士可以留在外面或仅提供帮助，因为他们的权威会让害羞的人不敢开口。然后列出头脑风暴的四条基本规则。 一、追求数量，列出所有的想法，无论他们多么愚蠢。二、忍住批评，在这里没有坏想法。三、欢迎疯狂的想法，越疯狂越好。四、以别人的想法为基础，先听取他们的意见，然后加上是的，并且。现在可以开始了，在白板上写下一个问题作为提问。 然后，请你所有的大脑们说出他们的想法。作为协调人，你得让大家集中讨论这个问题。为了保证大家不会产生争执，你可以准备一个发言棒在他们之间传递，记下所有的想法，并把它们展示出来给大家看，提醒大家对想法进行补充。如果安想到了，我们来做一把很酷的雨伞吧。杰伊可以说：“是的。” 并且我们也可以来做一把会飞的雨伞。如果有人否决了一个好想法，协调人可以随时让他重新回到大家的讨论中，并把这个想法重新搬回到台面上。在讨论快结束时，看看是否有可以结合在一起的两个想法。在头脑风暴中提倡的就是一加一等于三。 然后让大家投票选出最受欢迎的那些想法。现在你可以在这些想法的基础上开展新一轮的头脑风暴，或者你已经很满意这个解决办法，那就结束讨论。最后记录你们最棒的那些想法，这样你们就不会忘掉他们。群体决策法，解释基本规则并提出问题。 接着让每个人以匿名的方式写下自己的想法，然后收集这些想法，让小组成员对每个想法进行投票。排名靠前的想法可以送回参与者或小分组中，以进行下一轮的头脑风暴。比方说，一组可以针对产品形式进行头脑风暴，而另一些人则专注于技术特征。群体传递法。 让大家围成一圈坐着，解释规则并提出问题。每个人写下一个想法，然后把纸片传给下一个人，由下一个人来补充想法，这样轮流下去，直到每个人都拿到自己原来的那张纸片。这时候，可能小组已经详尽阐述了每个想法，让每个人解释他们更新的想法，并记录下来。接着。 你可以让小组成员进行投票。如果你也想自己头脑风暴一番，不妨现在试试。在最后，我们会给你提出一个问题。当你听到这个问题，不要做过多思考，以你最快的速度在下面的评论中写下五个想法。这能释放你的创造力，打破你已形成的固化的思维。当你完成后。 读读其他人的评论，选一个你最喜欢的想法，并用你的想法完善它。要完善它，只需要你对那个人的想法进行回复，以是的，并且作为开头。问题如下：我们的海洋里充斥着塑料垃圾，其中许多被鱼吃了，这给我们的健康也带来了难以预估的影响。 据《经济学人》报纸报道，二零五零年之前，仅以重量来看，海洋里的塑料就可能比鱼还要多。那么，我们现在应该怎么做才能减少海洋里的塑料垃圾？ Sprouts 的视频是根据知识共享许可协议发布的，因此任何人都可以免费下载、编辑和播放我们的视频，但仅限个人用途。公立学校、政府和非营利组织也可将我们的视频用于培训、在线教学或设计新课程。为了帮助我们确保独立性并支持我们开展工作，您可以成为我们的赞助者。 并进行捐助，有关详情请访问 patreon.com/supports。即使是1美元，也能物有所值。